大家好，呃，我是中仓房市，日本名字是 Nakayama h i k i 今天我想做我自己的自我介绍，因为很多人问我你是日本人的观光客吗，或者是日本的留学生，日本人的留学生吗？所以我现在我想回答我的现在的情况。 所以，首先我是日本人，然后我是在日本初三到十八岁我在日本念书，所以差不多一般日本留日日本人的那个学生一样。我从十八岁到二十一岁我在美国念书，我在 Denver，Colorado，美国的中西部这个大学 University of Denver，我在丹佛大学政治系念书两年半，然后我来台湾念书，这是差不多我的人生。 所以我来到台湾的一一个原因是，我想在台湾念学政治，所以我那时候是美国的那个 second year。When I was a freshman year at the college in States, I was thinking to apply for the one year program in Tainan, which is the Cheng University one. But at that time, I couldn't speak any Chinese at all, so it was a 那时候现在的中文也不够好，但是那时候的中文是真的好吃。我喜欢吃凉，我喜欢吃小笼包，这样的 level。但是那时候，二零一四年的时候，我来到台湾，那时候是一个一个月的旅行而已。但是我那时候决定来台湾念学中文，然后申请台湾的大学或是研究所。所以二零一 二零一五年五月底，对，二零一五年五月底，我从美国的大学，呃，一个申请一年的休息休学，一，我申请到一年的休学，然后二零一五年六月开始学，那个在台大的语言中心学中文嗯，那个 CLD Chinese Language Department。 在台的 NTU CLD 那时候，在 CLD 台大的语言中心里面有很多日本人，很多日本人华侨的那个外籍生，泰国的，呃，马来西亚、印尼，然后韩国跟新加坡、越南、美国、俄罗斯，所以，我那时候是，我的学校的课程课课程里面。 都是外籍生，因为他们是来来台湾念学中文，但是他们不是他们的大部分的人的目标是来台湾学中文一年然后回国。但是我那时候来到台湾的原因是我想申请到台湾的大学研究所。然后来台湾学中文的时候也是有点辛苦，因为我想申请的大学是台大跟政大跟成功大学的政治系研究所的政治。 政治系有政治系的，国立的大学，政治系是我现在学的是，然后我在美国的时候也是学政治系，因为我对政治关系或是那个国际关系有兴趣，所以我二零一五年五月到二零一六年六月嘛，八月八月在台大院中心念中文，所以然后五月十三号嘛，我还记得。 我跟现在的我的正大的外籍生的朋友，我们一起看我们的 result 的结果，他是通过，然后我的是没有考不好，那个没有及格，但是没有考好，那个是 waitlisted，so waitlisted student，so I couldn't pass the exam. I was waitlisted at that time. Two months, yeah, I waited 64 days to get my final results, which was 2016 July，fourth，I received my final result。现在的念书的那个政治大学政治系的那个办公室送给我，Congratulations，中山先生，你的位子，你现在有你的位，现在我可我们可以准备你的位子。对，通过的一个应该是美国人，他去其他的大学或是其他的那个系，所以我可以进去的。然后我一年学习，在我我在一年学。 政治系，然后现在是大二，所以我现在是二十四岁，但是我现在还在念书，所以我真的觉得心心里心里里面是有一点累，因为我二十四岁，呃，我的高中同学，然后我的美国的时候的大学同学都是现在在上班，所以我觉得，因为我现在做的是 make YouTube videos，我在大学念书，在看书，因为我。 我现在的研究是都是台湾关系，所以台湾关系的、日本的、科的、中华民国的宪法理论，还有政治的政、政治关系或是通资学这样子种类的事情。所以我现在最近心理不太好，所以我现在一直做，一直 make YouTube videos，然后，所所以我真的觉得现在心里不太好，但是我现在想回到你们的。 呃，回的，你们的 questions。所以，如果你们觉得我人生有兴趣，或是你的人生很不太，你你的人生真的糟糕，真都可以，你可以留你，我想听你们的留言。所以现在我是还是还在学念书，学以。 我有有一点担心我的未来，但是我觉得这是我的自己决定的事情，所以，我得真的不能后悔，因为我不想后悔我的自己的决定。然后，我的台湾的生活，所以我想记录我的自己台湾的生活，而且台湾的朋友们都对日本的事情有兴趣，或是日本朋友。 在台湾做什么的有有兴趣，所以就是我真觉得，未来我想当那个台湾跟日本关系的一条桥，呀这样子，谢谢你们的，求杆，拜拜。